सोशल मीडिया अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि अपने हॉट बकरी पोज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल करती है उसमें नाम शामिल है जसलिन मथारू का जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं जसलिन मथारू एक ऐसी हॉट मॉडल और एक्ट्रेस है जो हर दिन अपने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करती है आखिर क्यों क्या मजा आता है ये सब करने में या कुछ और बातें तो देखिए इस पूरी रिपोर्ट में ओ ये आजकल की मॉडल्स को क्या हो गया है हर रोज की मर्रा की दिनचर्या में भी ये अपने हॉट बिकनी अंदाज में ही लोगों के सामने आती है ये हर रोज हॉट बिकनी शूट